Я не мешаю. Плохо. Беги, но беги. Вирус распространяется. Ответы. Веселая игра, мы слушаем. Приходи и поиграй. Ассимиляция неизбежна. Тебе понравится. Мы ждем, но держи глаза открытыми.